Ognuno di noi ha desideri, la nostra lista personale di sogni e aspirazioni. La creazione potrebbe avere i suoi piani per noi, ma i nostri desideri intimi non possono essere messi da parte facilmente. Possono essere stravaganti o banali, ambiziosi o di poco conto, possono essere inopportuni, possono essere troppo personali per essere condivisi, ma sono nostri e per noi sono reali, sono preziosi, sono urgenti e profondamente importanti. È dono speciale da Sadhguru, un mistico che incarna la saggezza e la chiarezza di una profonda realizzazione. È un dono che permette a ciascuno di noi di diventare l'alchimista di se stessi, che ci dà il potere di trasformare in realtà desideri a lungo sognati Sadhguru offre questo con l'intenzione che una volta soddisfatti questi desideri ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto. Meditazione Chikshakti per l'amore. Chit Shakti. Be the maker of your own destiny. Chit Shakti. Sii l'autore del tuo destino. As humans, All that we have created is just a manifestation of our minds. Come esseri umani, tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente. So the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape. Quindi la parte più importante per creare quello che vuoi è manifestarlo prima nella tua sfera mentale. What is powerfully established in the mindscape is bound to find manifestation in actuality. Ciò che è fortemente consolidato nella sfera mentale è destinato a trovare manifestazione nella realtà. Chit Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. Le meditazioni Chit Shakti sono strumenti per creare nella sfera mentale ciò che desideri e di conseguenza nella realtà. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Un modo per creare e manifestare ciò che più ti sta a cuore nella tua vita. May you know the power of being the master of your own destiny. Che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino. Keep your hands and legs uncrossed. Tieni mani e gambe non incrociate. Place your hands upon your thighs. Appoggia le mani sulle cosce. Facing upward, loosely placed. Palmi rivolti verso l'alto, ben rilassate. Close your eyes. Sit comfortably. Chiudi gli occhi. Siedi comodamente. Take a deep breath and as you exhale Relax into it. Fai un respiro profondo e rilassati nell'espirazione. Take another deep breath. Fai un altro respiro profondo. And as you Exhale, relax even more into it. e mentre espiri, rilassati ancora di più. Take one more deep breath Fai un terzo respiro profondo. This time, the relaxation should be total. Questa volta il rilassamento deve essere totale. Now, tense your feet. Your feet alone. Ora, contrai i muscoli dei piedi. Solo i piedi. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. E rilassa. Now tense your calf muscles. Ora contrai i polpacci. Calf muscles only. Above your ankle, below the knee. Solo i polpacci, dalle caviglie alle ginocchia. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now Tense your thigh muscles. Ora contrai le cosce. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Tense your hip and stomach muscles. Contrai i muscoli delle anche e dell'addome. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now tense the muscles on your chest, shoulders and your back. Ora contrai i muscoli del torace, delle spalle e della schiena. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Hold the tension. Mantieni la tensione. Relax. Rilassa. Tense both your arms. Contrai le braccia. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Make a fist and create tension. Stringi i pugni e crea tensione. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Tense your neck muscles. Contrai i muscoli del collo. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Tense the muscles on your face and the back of your head. Contrai i muscoli della faccia e della nuca. Make a face and create tension. Fai una smorfia e crea tensione. Tense. Contrai tense, contrai, tense, contrai, relax, rilassa. Take a deep breath and as you exhale, relax. Fai un respiro profondo e mentre espiri, rilassati. Feel relaxation spreading right through your body from the top of your head down to your toes. Senti rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. See yourself standing just outside your own home. Vedi te stesso in piedi appena fuori da casa tua. Sit clearly. Vedilo chiaramente. Feel the space around you. Senti lo spazio attorno a te. And see that your body is becoming lighter and lighter by the moment. E vedi che il tuo corpo sta diventando sempre più leggero ogni momento che passa. Your body is becoming so light. It is beginning to float. Il tuo corpo sta diventando così leggero, sta iniziando a fluttuare. You are floating two feet above the ground. Stai fluttuando a mezzo metro da terra. Sentilo e guarda. You are floating two feet above the ground and continuing to float upward. Stai fluttuando a mezzo metro da terra e continui a fluttuare verso l'alto. Now you are floating 10 feet above the ground. Look around and see how it feels. Ora stai fluttuando a tre metri da terra. Guardati intorno e osserva come ci si sente. Now you are 25 feet above the ground. Look down at your own home and the street in which you live. See how it feels. Ora sei a 8 metri da terra. Guarda giù verso casa tua e la strada in cui vivi. Osserva come ci si sente. Now You're 50 feet above the ground. Ora sei a 15 metri da terra. Look down, look around, feel and see. Guarda giù, guardati attorno, senti e osserva. You are 100 feet above the ground. See how it feels. Sei a 30 metri da terra. Osserva come ci si sente. You are 500 feet above the ground. Sei a 150 metri da terra. Osserva come ci si sente. 500 feet above the ground. Sei a 150 metri da terra. Just look down at the whole area. Guarda giù all'intera area. Feel the breeze. Senti la brezza. Just see how it feels. Osserva semplicemente come ci si sente. 1000 feet 300 metri da terra. Osserva come ci si sente. Stai iniziando a muoverti lateralmente. Stai cominciando a viaggiare lontano dal posto da cui sei partito. Rapidly moving away. Feel the strong breeze upon your face. Ti muovi rapidamente, Senti la forte brezza sul tuo viso. See how it feels to be floating and moving in the air. Osserva come ci si sente a fluttuare e muoversi nell'aria. Very rapidly you're moving away from the place where you took off. Molto rapidamente ti stai allontanando dal posto da cui sei partito. And you see a densely forested area. E vedi un'area con folte foreste. Una foresta molto verde e bellissima. Stai fluttuando sopra la foresta. Guarda giù e osserva la meravigliosa vallata sotto di te. And the very beauty of the valley draws you and you are starting to descend e proprio la bellezza della vallata ti attira e inizi a scendere. You are 800 feet above the ground. Sei a 200 metri da terra. And descending further. E stai scendendo ancora. See how it feels. Osserva come ci si sente. Going down into the valley. Stai scendendo nella vallata. 500 feet. 200 metri. 300 feet. 100 metri. Just feel Semplicemente senti la bellissima vallata intorno a te. 100 50 metri. 10 metri. I suoni. smell. L'odore. L'energia di questa bellissima vallata. Semplicemente sentili. Solo 3 metri da terra. 50 centimetri da terra. Now you're standing in an enchanting valley. Ora sei in piedi in una valle incantevole. You can hear the gentle lilt of running water. Puoi sentire il gentile gorgheggio dell'acqua che scorre. The birds. Gli uccelli Just feel and see. Semplicemente senti e osserva. The sounds. I suoni. The smells. Gli odori. And the energy. E l'energia. Feel the embrace of Mother Earth. Senti l'abbraccio di Madre Terra. Feel the embrace of Mother Earth. Senti l'abbraccio di Madre Terra. It is in her loving lap of absolute giving that your life is nurtured. È nel suo amorevole grembo di assoluta generosità che la tua vita è nutrita. Nurtured in the lap of her love, your own love can blossom. Nutrito nel grembo del suo amore, il tuo stesso amore può fiorire. Remind yourself of the most loving and tender moment in your life. Riporta alla mente il momento più amorevole e tenero della tua vita. Remind yourself of the most loving and tender moment in your life. Riporta alla mente il momento più amorevole e tenero della tua vita. Relive it. Rivivilo. Feel it. Sentilo see that the love that you feel is radiating from within yourself. Vedi che l'amore che senti si sta irradiando da dentro di te. See that the love that you feel is radiating from within yourself. Vedi che l'amore che senti si sta irradiando da dentro di te. Allow this love energy to radiate and envelop the dearest ones in your life. Lascia che questa amorevole energia si espanda ed avvolga le persone care della tua vita. See that your willingness to include is the basis for your love. Vedi che la tua volontà di includere è la base per il tuo amore. Your willingness to include is the basis for your love. La tua volontà di includere è la base per il tuo amore. Include all your friends. Includi tutti i tuoi amici. And people that you know. E le persone che conosci. Like come your neighbors, i tuoi vicini, those whom you work with, le persone con cui lavori, see this clearly, that your ability to love is just your willingness to include. Vedilo chiaramente che la tua abilità di amare è soltanto la tua volontà di includere. It does not need any capability. Non necessita alcuna capacità. You are perfectly capable. Sei perfettamente capace. There is nothing particular to do. Non c'è niente di particolare da fare. Love is not what you do. L'amore non è ciò che fai. Love is what you are. L'amore è ciò che sei. Become love. Diventa amore. Love is not what you do. L'amore non è ciò che fai. Love is what you are. L'amore è ciò che sei. Become love. Diventa amore. In becoming love, nel diventare amore, you become like a fragrant flower. Tu diventi come un fiore profumato. In becoming love, nel diventare amore, you become like a fragrant flower. Tu diventi come un fiore profumato. Everyone seeks to be with you. Tutti cercano di essere con te. Everyone seeks to be with you. Tutti cercano di essere con te. See that your love energy is radiating to all around you. Senti che l'energia del tuo amore si sta irradiando verso tutto intorno a te. See that your love energy is is radiating to all around you. Senti che l'energia del tuo amore si sta irradiando verso tutto intorno a te. Everyone is drawn to the fragrance of your love. Tutti sono attirati dalla fragranza del tuo amore. Your love energy is radiating all around you. L'energia del tuo amore si sta irradiando tutto intorno. And everyone is drawn to the fragrance of your love. E tutti sono attratti dalla fragranza del tuo amore. See that you have perfectly harmonious relationships with all that you need to. Senti che hai relazioni perfettamente armoniose con tutto ciò che ti è necessario. Love is who you are. L'amore è ciò che sei. All are drawn to you tutti sono attirati da te. Love is who you are. L'amore è ciò che sei. And E tutti sono attirati da te. Riga pari sani pari Riga pari sani pasani Riga Pari Sanipari, Pari Riga Pari Sani Pasa Riga